haqiqiy orzu havas nima ekanligini bilasizmi va u qachon oshkor bo'lishinichi bizni videoda kuzatib boring eh koshki edi qaytadan tuproqqa aylanib ketsam naba surasi 40 oyat eh koshki edi hayot vaqtimda yaxshi amallar qilib o'tgan bo'lsam fajr surasi 24 oyat eh qaniydi nomay amol kitobim berilmasa edi al haqqo surasi 25 oyat qaniydi falonchini do'st tutmagan bo'lsam furqon surasi 28 oyat koshki edi bizlar ham allohga itoat etganimizda payg'ambarga itoat etganimizda ashob surasi 66 oyat koshkiydi men ham o'shalar bilan birga bo'lib ulug' zafarlarga erishsam niso surasi 73 oyat modomiki tirik ekanmiz ushbu orzu umidlarimizni hoziroq idrok qilmog'imiz darkor bir hakim zot o'g'liga shunday nasihat qildi o'g'lim xursand paytingda dunyodan uning o'zgarib qolishidan xotirjam bo'lma qiyin holatda esa allohning rahmatidan ham noumid bo'lma hamisha mo'tadil bo'l